What's up friends? My name is Len and you are watching Len Guerrero TV. So yan, nandito kami sa Main Square Mall sa Molino Boulevard dahil Nag-celebrate ako ng aking first YouTube saldo. Wow, ang laki ah. <laughs> Tapos, ayan. Kakain kami ng samgyup salamat bago sa Bicol. So, first time ko dito sa samgyup salamat ever. First time. Magpalista ka. Dito. 20. Pang So, ayan, waiting pa rin kami. Gutom na gutom na kami, kaya nag-Starbucks muna kami. <laughs> Halos isang oras na kami naghihintay dito. And, Ayan na, may mga lumalabas na. So, sana tawagin na kami. Ano yan? Favorite Korean restaurant kung ano-ano na lang ginagawa namin ngayon <laughs> dahil sa sobrang tagal <laughs> nababaliw na kami so mas mahal pala pag ano pag alas 3 na kasi pag alas 3 hanggang alas 2 na madaling araw 449 ang uh, court kapag may BF 490. Hindi katulad pag ngayon, 11 to 3. 399 lang, saka 449. Luli daw, tayo na ba? yes! So, ayan. Cashier. Benta. Ay, at least naka-ready na siya bago ka umupo. Ah, hindi pa pala fully ready. Yay! So, pero naka-prepare na lahat. Chapche! Oh, may cheese na. Ayan, yun yung cheese. Ano tawag dyan? Itlog. Itlog. <laughs> Ikaw mo muna bahala. Mamaya na ako mo. Bala dala dala wala kumulo. Basta kayong first two muna. Isang, isang piwan sa isang Ito pa yung isa. nyo mga friends and play natin. Panoorin nyo palagi ang video ko ha. Ah. huwag kayo mag-isip na iPhone. Ano. Dahil dahil may kinagtakbutan kami. Ayun, Wow. Mamaya na nga mag-video. Patayin natin itong vlog. Vlog lang to ah. Ay, katihan lang yun. Bakit? tawag dito? Alam eh. Tunog na. tunog na. Wait. Video. Video. Sa akin talaga yung sunog eh, no? Kasi na nagluto. Ha? Oo, oh, hindi pa alam kung ano pa eh. Ano ba to? Parang salad. Kapit tayo mo. May kanin. Sambal. Julian, kamusta naman? Busog ka na? Kita ma, ang tamkin sana hindi kompleto kapag hindi tayo magkasat, magle-lettuce lang. Nalagyan natin na things. Kimchi. So, lahat na lang ilagay natin. Kung ano. <laughs> Dami onion, onion lang yata. Sige, okay na yan. Na to, hindi ko din alam ano. Ano ba to? Rabi? Pwede na yan. At ito, parang salad. Pwede na yan. Ito na. Damihan na natin. Ito Lagyan ko na rin ng chicken. <laughs> Pero ano, pag masira na, gamit sila yun. Pag nakasok sa bibig ko. Saan yung sir lettuce ko? Ganyan siya. Actually, Unlimited yan. Kahit alin dyan, kunin mo. Pero, dalawa-dalawa lang muna. Ito, eh, kaya kunyari, isa neto, isa neto. Tapos pag naubos, ito naman, ito naman. Kaya yan, ganun, ganun, ganun, ganun, ganun, ganun. Tapos, free iced tea. Unlimited din. Diba? Sulit. Ayan. Busog na busog na kami. Pero mga naka, ilang rounds tayo? 4 or 5. 4 or 5 rounds na beef and pork. Pero ang bestseller dito, ano eh? Ang pinakamasarap dito. Julian, ang pinakamasarap dito? Sarap yung bulgogi. At saka yung yung P3, di ba? Yung P3, masarap. Yang yung day pay. Isa pa? Order pa? <laughs> busog na busog na kami. so, ayun. So, sasabihin ko ano na siya. Hanggang doon na lang kami. Dahil, busog na busog na kami. Actually dito walang time limit tapos mabilis mag-refill ng mga meat at kung ano kailangan mo mabilis kasi the best ng customer service kasi sa ibang samgupsal na mga sa ibang mga samgupsal at tatagal tapos mahirap magano mahirap sila tawagin basta very recommendable so I think it's a ah, if you like this video give it a thumbs up and subscribe to my channel don't forget to be awesome and much love Lisa